De parranda con la banda, si no hace propaganda. La de juguete y gatas a la carta, pare. Que se en everybody y que la fiesta no pare. De parranda con la banda, si no hace propaganda. La de juguete y gatas a la carta, pare. Que se en everybody y que la fiesta no pare. Se puso una hit, esto no es un chiste, no es incorregible. va a pasar nada. Si supieras como ley, ley, sepa nunca venirme la magia Habrá cadabra, que desaparezcan las raras Las ovejas negras mandan la parada Y que las blancas se vistan de gala <laughs> Les alzamos hoy la falda Tiran que tiran, perro que muerde no ladra Y si lara lo atrapamos Aquí en Cali lo amarramos y en Tabogo lo picamos. con esa calitura, la pega en Tabogo, la ganga con el mata y con los ojos rojos. Que lo listo, yo paso y lo recojo Dicen que son los duros, pero pa' mí están flojos Par de puta, par de blones Logramos unos millones Tenemos las conexiones La retro de colecciones Y si no saben nada, no digan a manito Estamos controlando todos estos jibaritos Esto es un flow marciano, no te lo repito Nosotros leones y tú un lindo gatito Si me quieres ver, call muchos conspirando en contra de mí. Por eso estoy lonely, ando con la ganga activa en la mionca deportiva. Me hizo siempre en la mía, pero con cabeza fría. Estos hablan mierda, pero tú haces que me ría. Yo vivo parchado, papi, todos los días. La que ahora es tuya, yo antes la partida. Por lo mío me jodí, que me rote el tu sí. enemigo no lo vi. Mala mía, los jodí, estamos duros en la street. Ellos se votan por ahí. Que yo solo me relajo Con el bareto este en mi cabello como van pa' abajo Sin prisa y sin atajos Que no hay el que nos trae Que más homie haciéndose el fajo A la hora 20 este no escatimo Siga y soy gonorrea pa' mandarle los felinos Pruebe me piro que acá la vimos como son piruetas pa' morinas y huesos, Comelito pero minga, lelo hasta la chimba Coina con gasimba ¿Y dónde están los que decían ser firmas? Si en tu pedazo no hay agite, todos resultaron Ando con la ganga, cero fariseo era muy fake, ustedes no me la creo estas hembras para mí son solamente un trofeo. Ella me contesta cuando yo la deseo. Lo que tenemos en arte como que este es de un museo. Pero estamos en Cali o en el meneo. Ella bien mala, me gusta cómo se menea. she got loca shot, y'all. We talking real shit, we ain't gotta fake it. Goonies on deck, y'all ain't gon' take shit. Fuck la policia, NWA shit. Uh, how you hating but you still ain't shit, bitch? CMG. Uh, uh. Like you done. Yeah. Still on my thought. Yeah. Ah, yeah. Dímelo, tipo. Giuliani. Yeah. GM. Yeah. Desde la Yeah. hasta la Yeah. sur, los crees. Hey, que ella estilo mata, flow marciano. Conoce, no me ha visto, ¿no? Se le cayeron las cejas sin penar piro. Boaves. De parranda con la banda, si no hace propaganda. La de juguete, si gatas a la carta, pare. Que se soy en everybody y que la fiesta no pare. De parranda con la banda no hace propaganda. La de juguetes y gatas a la carta pare. Que se eso viene prepare y que la fiesta no pare.